aziz ayollar hozirgi g'assollarni aytayotgan iltimosi hozirgi g'assollarni aytayotgan qarangki taklifi bittaki ayollar jasadlarini judayam qo'pol ravishda ollohni qarangki qahri kelar darajada buzishyapti deb ko'p marta aytishyapti lablar kesilyapti lablarga ukollar qilinyapti ollohni bergan labidan o'n karra qarangki bu yoqqa do'rtayib chiqib turadigan lablar hosil qilinyapti bu yoshlarni ichida oddiy holga aylanyapti yoshi katta katta 52 60 ga chiqqan xotinlar qovolarini kestirib ko'rinishini o'zgartiryapti neki qarigandan keyin qovog' bosib tushadi 60 ga chiqqan xotin endi qayerqa borasan qovog'ini kestirib mana Alloh va bunaqa qilib yaratishni ham bilaman deb turib Alloh bilan qaslashib turibdi qoshlar kuydirib tatuaj qilinyapti tirnoqlar tirnoq qo'yilyapti sochlar kesilyapti oq qoraga bo'yalyapti kelgan mayit deydi sartaxtada yotibdi deyapti g'assol qizlar ko'rsangiz o'likka o'sma qo'yibdi degan narsada shunaqa xunuk ko'rinadiki deydi surma qo'y o'sma qo'y ota buvangni qilgani qo'lingga xino qo'y payg'ambarim alayhissalom ayolni qo'li xinoli bo'lsin dedilar bir joyga janozaga bordik o'zimiz ham ko'p narsa ko'p joyda aytib berdim bu narsani g'assol ayol endi ishlarini boshlagan bir ikki yil bo'lgan ekan boshlaganlariga qo'shni xonada biza ayvonda ayollar bilan zikr etib o'tiribmiz otinoyini chaqirib bersanglar menga deb odam chiqaribdilar kirdik nima gap desa mayitni sartaxtaga yo'q hali kiyim kechakda yotibdilar yechintirilmaganlar otinoyi dinglar shariatni bilasiz a ha bilaman mamundo timnolari ellik yettiga chiqqan ayol o'laman demaganlar kechki payt moshina yo'ldan o'tayotganlarida yo'li narigi betiga o'tib non olgan ekanlar shom paytida yana qaytib mashinalari tomon kelayotganlarida moshina urib ketib bir lahzani o'zida yo'lga ham yetib bormasdan o'sha to'zda jon berganlar mana qarang lahzada bo'layotgan ish bu xotin hali o'laman demagan bundoq tirnoq bilan yurgan xotin tirnoqlar mana bundoq ko'rsatyaptilar mayitnikini usti qip qizil bo'yoq bilan bo'yalgan mana qoshlar kuydirilgan lablari atrofigacha kuydirib chizilgan sochlar kalta oq qora bo'lib yotibdi mana shu ahvol deyaptilar endi man qoshiga yo sochiga bir narsa qila olmayman lekin mana mana lakka ustidan man yuz marta g'usul qildirib qo'ygan taqdirimda ham yuz martasida ham u beg'usul hisoblanveradi hozir man jo'natib yuborsam kafallab shu ahvolda ishimni qilib xudoni oldiga yo'qsiz ketaveradimi ha ketaveradi nima qilay otinoyi deb savol beryaptilar yuvib ishimni bajarib jo'natib yuboraveraymi yoki mani vakolatimga kirmaydi buni tirnog'ini o'chirish deyaptilar g'assol sochning chigalini taramaydi harom tuk olmaydi g'assol tirnoq qarangki qaychilamaydi uni ishi tahorat qildirib ustimizdan g'usul qilib suv quyib kafanga yurgaylab ketish g'assonlik ishi shu bilan vakolati tugaydi xudoni marhamati bilan farzandlari qarab turibdi nima qilishimiz kerak uch qiz bir o'g'illari bor ekan bitta kelin bilan uchta qiz qarab turibdi nima qilaylik etinglar biz ham foydamiz tegsa onangga rahming keladimi ha rahmim keladi qudrating yetsa shu tirnoq bo'yog'ini o'chir chiroyli qilib yuvib bersin tagiga g'usuli suvi o'tsin ollohni oldiga yo'qsiz ketmasin onang ikkitasi ikkita qo'liga o'tirdi ikkitasi ikkita oyog'iga o'tirdi mayit jonimga tegma ozor berma dirkanda tegma qattiqroq qo'ling tegib ketmasin qalqib ketmayin jonim ozorlanadi dirkan shuning uchun yuvayotgan yuvg'uchilar qayta qayta kechirim so'rab uzr so'rab yuvadi qarsillatib tirnoq olishyapti tirnoqlar uchyapti bu yoqdan qarangki atsiton bilan qo'lini yulib yulib hammasini o'chirishyapti ikkitasi oyog'ida qarsillatib tirnog'ini yulyapti qanaqa azob qanaqa uqubat bir xunuk hol mayitam azoblanib ketdi ana buyoqdan ishini qilib bo'ldi buyoqdan kelib haligi g'assolni yuvib berdilar kafanlab bo'ldilar tepalarda hech narsa o'qishga ulgurmadik boyagi narsa bilan o'zi ovora bo'lib bu yoqdan erkaklar kirib olib chiqib ketishdi mayli dunyoda chiroyli bo'lib yurgan yaxshi lekin shariat ruxsat bergan darajada yuraylik ellikdan oshgan xotinlar oltmishga chiqqan ayollar amr ma'ruflarga boramiz ko'krakni yarmigacha buyoqqa silqib turadi sonlardan ko'ylak kiyishadi oltmishga chiqayotgan ayollar yaqinda bir joyga amr ma'rufga borsak o'tirishibdi qator qudalar mana bundoq qilib boshiga ro'mol chochiq qo'yib qo'ygan qayoqqa kelyapsan mana shu bir parcha latta sanga og'irlik qiladi olsang nima qiladi o'rab keladigani ham bor bir parcha ro'moli qarangki og'ir bilib boshiga sochiq yopib o'tiradiganlari ham bor o'tirgandan keyin tizzadan keladigan qo'yni yana tepaga chiqib ketadi sonlar orasini etagiga bitta chochig'i yozadi tepaga boshiga bitta sochig'i yozadi ming hijolat bilan yarim ko'krayib yaqa chiqib turibdi hovlida o'tiradiganlar bor amri ma'ruf eshitadiganlar bor besh kunlik dunyoda o'zingni shuncha sazoyi qilib nima qilasan banda yoki namoz vaqti bo'lib qolsa namoz o'qiyotganlarni ko'rib hayratlanib qolasiz bopa yig'inlarga kirib boramiz mana shundoq tirsagidan sahar tushib turadigan tirik chetbir yenglar bilan namoz o'qishadi allohu akbar deydi bo'ldi o'qiyveradi bilqillab bilaklar ko'rinib yotadi yoki boshidagi ro'moli shundoq oldiga qiladi tomoqlari ko'rinib yotibdi sochlari osilib yotibdi orqadan bir dunyo soch chiqib turibdi shu bilan namoz o'qiydiganlar bor tizzadan ko'ylak kiyib namoz o'qiyotganlar bor chaqirsa namoz vaqti bo'ldi desa o'rnidan hamma turganga uyalib o'rnidan turib namoz o'qiydi orqang yalang'och ustin yalang'och bu o'qigan namozing senga asqotarmikin o'zingni o'zing aldab qilayotgan ibodating bilan olloh etarkan namozni kalaka qilgandek namozni mayna qilgandek namozi bilan yuziga uringdirkan olloh qiyomat kuni namoz o'qib kelganman xudoyim desa namozi bilan uringdirkan yuziga nega maynai mazah qilganing uchun ibodatimmidirkan olloh va xudoni marhamati bilan demak qarangki mana shunaqa holatda ketayotganlar ko'p bir haftada bir marta juma kuni poklanadigan kunimiz tirnoqlar olinadi harom tuklar poklanadi inson ustidan suv quyadi jumaning g'usli balog'atga yetgani uchun vojibdir degan hadislari bor payg'ambarimiz alayhissalomni hammamizga vojib juma kuni g'usul qilish sunnat g'usul deyiladi u rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma bo'ldimi ustilaridan uvoqli turib suv quyarkanlar nimaga quyoshi porlagan osmon farishtalari yerga tushadigan kun juma hamma duoyingizni ko'tarib ketadi ibodatlaringizni ko'tarib ketadi shu kunda xushbo'y atirlarni sepib chiroyli hidli bo'lib turing dirkanlar payg'ambarim alayhissalom nega mo'minlarni bayrami ekan juma farishtalar kelib yo'qlaydigan kun hajjul masakin miskinlar haj qiladigan masjidga borib kelgan miskinga kambag'alga haj qildi savobini berar ekan olloh nega puli yo'qda haj qilishga o'sha bitta masjidga borib kelganiga haj qildi savobini olloh ato etar ekan payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar madina shahrida bir kishi vafot etuvdi chiqdilar janozaga qatnashdilar va qaytib kelib ayollariga shundoq dedilar ro'zg'oringizda nimangiz bor ey zavjam degdilar bitta dekchada qaynatsa bo'ladigan taom chiqadigan ro'zg'orim bor dedilar qaynating o'sha bir dekcha ovqatni qo'shningizga olib chiqib bering lekin ularni xonadonida ta'ziya bo'ldi musibat bo'ldi uch kungacha qozon qaynatish xonadonda makruh bo'ladi dedilar shuning uchun uch kundan chiqarib turib qilsak inshaalloh makruhdan qochgan bo'lar ekanmiz ehsonni ehsonni albatta uchinchi kuni qilib yuborsin deb qur'onda yozilmagan o'zingizga qarab sal et olib sal qarangki bag'ringiz butun bo'lib qaddingiz sal tiklangandan keyin ham ehsonni qilsa bo'ladi deb hisoblanar ekan va payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar uch kungacha qo'ni qo'shnini do'sti yori chiqargan ovqati mo'min musulmon ummat uchun bir biriga qarangki qilgan siyli rahmi bo'ladi bu mandan qolgan sunnat tur dedilar u chiqarilayotgan taom kimni luqmasi deb so'ralganda hasakashshniki dedilar bu yoqda may chiqib ketyapti bu yoqdan shohona dastaxonlarni yozib olyapmiz uch kungacha qabr zirillab turar ekan shunaqa kuchli savol javob bo'lar ekan shunaqa kuchli savol javob paytida tafakkur qilib ko'ring qizlar bag'ri butun xotinlarga norin tortib yuradi olinglar savobidan tegsin yeb turinglar ichkari uyga kirib onangni duo qilsangchi yemi yedirganing kiyiming kiydirganing boshingda parvona bo'lib jonini fido qilganing uch kunda yer zirillaydigan darajada savolga javob berar ekan sani ko'nglingga norin sig'yaptimi sani ko'nglingga dasturxon tuzash kelgan ketganga somsa tortish sig'yaptimi mana shuni bir o'ylab ko'rish kerak ekan farzandlarimizni qabristonga qo'yib kelgan o'g'illarimiz boshimizda taboraki tilovat qilsin qo'y odammi to'yda olasan qalbini to'yda topasan yaxshi kunda hashamda olasan ko'ynini yaxshi kuning ko'p bo'ladi bolam mandan keyin do'st bo'lsang boshimda o'tirib taboraki yangratib qo'y qabriston ustida deb turib vasiyat qilishni bilishimiz kerak ekan bitta lahatni ustida janoza qaytayotganda taborak o'qilgan qabrning egasiga shu bugun nahiy munkar qabrga kirmas ekan savol javob bo'lmas ekan qarang olloh aytarkan qayting ey nahiy munkar farishtalari bugun bu mayit mening mehmonimdirdirkan jannati naim dasturxonlari yozilib qabrda bazmi jamshidlar bo'larkan nimani sharofatidan xudoyim deyilganda tili qur'onni taniydigan zurriyot va nabira qoldirganining shafoatidandir ekan va xudoni qudrati bilan qani endi joningizga jo bo'ladigan orom bo'ladigan bu farzandlar har kuni kelib qabr boshida martadan o'qib tursa ota onalarga kunlab har kelgan kunida nahiy munkar qaytarilaverib agar qabrda yotgan banda ibodatlari shunga loyiq bo'lsa bo'ldi savol javobingni ko'tardim kechdim deb yuborsa ham ajabmas ekan